Pengguna boleh mencapai sistem My Meeting ini dengan melayari eoffice.unimas.my/mymeeting. Pengguna akan dipaparkan halaman log masuk ke sistem. Di sini, pengguna hendaklah memasukkan ID pengguna dan juga kata laluan. Setelah memasukkan ID pengguna dan kata laluan, klik pada butang log masuk.